you Hai YouTube, saya Sean daripada Blaster Mania. Terima kasih sekali lagi dan hari ini ada pengumuman lah sikit. Pengumuman yang consider baik lah kerana tahniah kita telah mencapai 70,000 subscriber lah di channel YouTube kami. So hari ini memang saya akan bagi giveaway khas untuk 70,000 dan bukan macam sebelum ni kita bagi setiap model. Kita bagi pada peristiwa-peristiwa istimewa sajalah. So 70,000 subscriber ni memang istimewa lah. Nantikan uh, sehingga akhir video nanti. So saya akan ceritakan macam mana anda boleh mendapat uh, giveaway yang ni lah. Kerja dia banyak sikit. So dan juga kepada anda kena bersedia lah. Kalau yang hati mudah koyak ataupun tak boleh nak terima kenyataan anda tidak menang tu jangan join ya ingat jangan join ya kalau anda macam tu alright so kita mulakan uh, dengan kita punya review hari ini memang kita ada lagi unboxing dan model ini juga lah yang kita akan bagi uh, untuk giveaway 70,000 subscriber yang ni sekali lagi saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua kerana telah um, membantulah ataupun mencapai 70,000 yang ni. Kalau tanpa anda memang uh, angka-angka seperti yang ni tidak wujud lah, tidak akan terjadi pun. Okey, apapun kita lihat dulu apa yang ada pada hari ini ya. Kotak dia besar dan siap dia ada consider free gift lah dalam tu. Memang saya rasa model yang sangat sesuai untuk dijadikan sebagai hadiah lah kepada anda tetapi performannya macam mana hmm, saya ada dengar daripada uh, buyer yang dah beli macam so-so saja tapi apa pun kita tengok apa yang ada pada hari ini ya oi wah satu tangan tak mampu lah nak ambil wah berat ish oh oh wah huh, penat besar kotak dia ha, nampak tak inilah keikhlasan lah. kita nak bagi hadiah bukan calang-calang punya kita bagi besar-besar punya tengok kotak pun dah tahu kan ha, cantik FN Scar H Gel Blaster Toy ya. ni sekarang dah 18 dah dah bukan 14 lagi MK17 ah MK17 artinya Scar MK17 kalau anda nak tahu dia daripada brand apa dia tulis Ming Dynasty okay, Ming Dynasty ni barangan China lah so dia dipanggilkan Ming Dynasty tapi memang korang lah dengan Scar MK17 daripada um, Ming Dynasty <laughs> tak kisahlah dia daripada siapa tapi yang penting dia cantik kan jom kita lihat kotak dia sikit ah. Unboxing kan memang kena kena kena tengok kotak. Nama pun unbox kan, buka kotak. Ha, sama je kiri kanan. Alright. Jom kita mulakan dengan membuka kotak ni. Ui, ui, ui, ui, ui. Panjang kotak ni. Saya kena elak dia. Okay, eh, jom kita lihat ah, kita buka. Oops. Oh, apa ni? Oh, patut buka macam ni dulu. Aduh. Aduh fans yang kena tengok dulu kan. Ah, wish. Apa ni? <laughs> Ada satu bag. Wah, siap dia bagi bag lah. Besar lah. Saya kena berdiri sebenarnya. Wish, tak apa. Saya keluarkan bag dia. Ha, dapat satu bag lah. Bag untuk simpan blaster. Kotak kotak, bawa dulu. Wish. Ha, nampak? Siap dapat satu bag. Oi, bag. Oh, bag Bag ni boleh simpan dua blaster lah at least Dan siap dia ada bagi ni Velcro patch ha, Nampak dia tulis FN Scar H MK17 Siap ada logo FN lagi ha. Ini Velcro ah, Velcro ha, Cantik kan Velcro ah. Yo. Saya pun nak lah Saya boleh ke simpan Tak nak bagi giveaway lah <laughs> Kita tengok, kita check dulu lah Apa ada dalam uh, dia punya bag ni Bag ni saja dah rasa mahal lah Tengok, wah dia boleh angkut macam ni uh, Belakang uh, Belakang you boleh lagi Panggil apa ni, gendong ke apa sandar ke Panggil apa, tak pandai lah nak cakap Kalau anda pakaikan yang ni, panggil apa sandar serong um, Tak lah <laughs> Alright, jom kita check lah Yang Poket-poket ni ada apa ha, Dia ni untuk letak Mac lakut tak ada barang. Hello, hello. Macam magician pula tiba-tiba keluar burung merpati. Ter ter ter. <laughs> tak ada barang. Okay ni pula. Okay, ada satu dua tiga empat dah. empat empat poket lah. Nah, jumpa barang. So, apa yang ada dalam ni? Battery. Bateri uh, 7.4 volt, 7.4 watt yang jenis connector mini Tamiya. Ada charger USB, charger uh, 7.4 watt juga. Lepas tu dia ada bagi dua stiker. Aku tak sure lah stiker ni apa. So itu saja. Tutup. Ada apa lagi? Jom kita lihat ada apa lagi ah. Maybe panjang sikit lah video ni sebab ada announcement untuk giveaway lagi lepas tu ada banyak pula poket lagi oi oi saya jumpa satu batang ei ei ei ei ha okey ni daripada nylon ah uh, dia punya mazo lah ni okey yang bahagian depan ni nylon bahagian depan ni nylon yang ni metal siap dia ada screw thread artinya dia boleh pasang pada plaster nanti apa lagi oh Mac. wow Mac dia nylon dan bukan satu ah, saya dapat dua. Wah. Saya baru sekarang ah baru tahu package yang ni dia bagi dua max sebenarnya. <laughs> saya rasa dah agak berapa berapa unit dah dah jual. Tapi ini first time saya tahu dia ada dua max. Yang lain-lain tu memang patut ada dua max lah. Okay. Dan tak lain tak bukan kita punya hero ah. Mana? Punya zip Ah, kita buka. Okey, macam mana ah hero kita pada hari ni? Alright. So, saya jumpa satu ni. Oh, ah. Ini iron side tapi nylon punya dan dia macam dah cacat sikit dah. Rasa boleh lah lagi guna sebab dia kepik macam ni kan. Lepas tu anda masukkan ke dia rail untuk uh, apa kekalkan kedudukan dia rasa tak buka lah dia. Ah, ha, boleh. Ah, ha, ni kita punya hero Uish, kita kena ha, ah, kita punya hero siap dia kena balut lah dia kena ikat <laughs> Satu, dua, tiga. alright uh, kita tukar angle lah lepas tu kita tengok secara lebih detail jom ok so uh, kita lihat sikit lah lagi sikit pasal bag yang ni so bag yang dia bagi pun memang berkualiti lah dia macam ada lapisan span lah di sebelah sini dan juga di sebelah sini lah artinya kira dua-dua belah ni pun dia ada span lah so dia bolehlah melindungi you punya blaster so memang consider uh, bag yang agak berkualiti lah juga so that's why lah harga dia pun agak mahal lah bag ni pun dah berapa kan alright so kita lihat uh, blaster MK17 lah daripada Ming Dynasty sebelum kita mula tu um, kita tengok apa yang ada Mac memang ada dua dan Mac dia memang kalau anda nak reload memang inilah masukkan daripada sini ya jabo so ni memang daripada nylon lah. dia ada bagi dua dan battery 7.4 volt 7.4 watt jenis Tamiya dan dia ada yang ni iron sight hmm, pasang kat ini depan pun dah ada dah so tak sure lah kenapa dia bagi iron sight lagi kat sini kot so kalau anda nak pasang anda pasangkan kalau tak letak tepi saja dan ha yang ni So ini adalah flash finder. Kalau ini bahagian sini dia memang nylon. Bahagian bawah ni dia metal. Siap dia ada screw thread ni. Kalau anda boleh nampak lah. So kuncikan di sini. Ha, ni pun memang outer dia daripada metal. Ha, dengar. Inner memang daripada aluminium. Ini pun memang daripada metal. So kita try kuncikan dia dulu. Biasa pakai anti clockwise lah. Wah panjang oh. Okey, ni kita letak tepi dulu. Dan kita tengok-tengok sikit dah. Okey, ini memang yang tadi, nylon. Ini metal. ini pun aluminium. Ketulan yang ni besi lah. Saya rasa dia besi. Sebab dia berat. Ini pun besi. Ini pun besi. Ini nylon. Ha, body dia nampak macam besi tapi nylon. Body dia memang sebiji ni nylon. Ada tulisan... FN Hostel Belgium ha, ada tulisan sikit lah MK17 MOD 0 dan ini kalau fire selector dia ini safe ini satu semi A auto okay ni dia ada kiri kanan anda boleh release mag sebab button ni memang kiri kanan okay ada okay So, bahagian belakang ni metal. Dia punya sling point. Ini yang tekan boleh buka tak ada function. Ini ah dia boleh lipat bat dia. Dan wiring dia macam ni dia dah dah lindungi dia lah nampak wire dalam tu. Consider okey lah. Tak mudah kena kepit. Dan ni boleh adjust. Adjustable. But belakang ni tempat letak bateri ya. Cuma besar ni saja. That's why dia bagi bateri kecil. So sekarang punya scar memang bateri kecil lah sebelah sini sini kurang sikit detail dia cuma ada yang ni charging ini patut dia boleh sangkut kat sini boleh tengok dia punya gearbox dia patut ha, sangkut macam ni lepas tu kalau nak-nak lagi anda tarik untuk riliskan dia tapi dia macam tak selalu tersangkut lah kadang-kadang boleh kadang-kadang tak boleh ha, nampak tak boleh pula ha, boleh pula alright Okay, so ini kita tengoklah dia punya charging ni Betul ke boleh ke tak boleh Okay, so sekarang saya akan uh, try pasangkan bateri Bateri dia senang saja, di sini ada satu pin, nampak? Pin ini anda tolak dia keluar daripada sebelah sini Tolak, tarik Ah, terlanggar pula saya punya Okay, ni tadi dah keluarkan Tolak daripada sebelah sini Dia keluar sini anda tarik dan keluarkan dia Haa Bateri dia jenis uh, ni kita tengok sikit lah dia punya chamber ha, Tempat letak bateri Kecil je, terlanggar lagi Sorry ya, kecil je So bateri kecil je boleh muat Nampak Ini pun agak-agak saiz ni lah, besar lagi pun memang tak boleh lah Saya try attachkan bateri Dan kita try shoot fire Blank eh, blank Okay, ni save Kalau save memang tak boleh nak tekan Kalau semi Ooh. Agak sensitif Dia punya respon, trigger respon ni auto Ada tak dia blowback? Tak ada ah. Ini memang tak ada blowback ah. Ok, kita try ada mag prime ke tak? Masukkan mag Eh, tak kertas pula. Hmm, tak berapa ketat. Okay, Mac Prime. Tak ada. So, tak ada Mac Prime, tak ada blowback. Dan ini macam sangkut-sangkut sikit. Oh. Semi dalam kedudukan semi dia sikit je Kalau di sini memang tak boleh shoot Kalau dia longgar sikit Dah boleh shoot dah Patut dia ada klik Ha, ni dia sangkut. Ah, Tiba-tiba dia lepas. Ha, dia boleh pula. So, ini rasanya bug-bug dia lah. Tapi kiri kanan boleh lock. Eh? Oh, saya rasa dia lock belah sini. Dia lebih <laughs> lebih terlock lah kalau di sini dia macam longgar sikit okay. make release make release ni pun macam Mac ni pun macam susah nak lock lah rasa ni kena adjust-adjust sikit lah Wih, macam banyak problem je sesuai ke bagi giveaway ni hmm. ok tak apa so saya rasa uh, tu masalah dia mag ni tak clip saya akan check nanti dan kita teruskan dulu kita punya review kita timbang-timbang dia sikit lah eh. panjang pula review ni timbang sekejap lah masukkan barang dia lagi dia punya Mac, dia punya butt plate. Ni sekali lah. Wow. Oh, satu pin lagi. <laughs> dua satu lapan lapan gram, artinya dua point satu kilo. Consider berat lah juga. Cuma tu lah dia macam ada banyak isu um, charging kurang nak lock. Lepas tu Mac clip tak lock. Uh, fire selector ni macam tak kena sangat pada safe tu dan ada apa lagi saya tak sure sama ada model ini ataupun unit ini yang macam ni ataupun model ni memang macam ni uh, saya akan try check beberapa unit lagi yang ada di tangan saya tetapi rasanya yang ni memang macam tu lah so yang unit-unit yang lain saya tak sure saya akan check dulu dan saya akan inform lah balik pada anda semua ya. So kita akan pergi kepada close up. Selepas close up kita test FPS dia sikit dan selepas tu kita closing dan buat pengumuman untuk giveaway lah. Kita jumpa lagi selepas ini. Okay untuk FPS testing uh, ni ya, saya dah masukkan gearbox 7 ke 8 mm ah. Ini gearbox daripada brand Samurai Meteor ah. Eh. Kalau anda tekan ni memang pecah, tak bahaya ah. Okay disebabkan dia tak ada Mac Prime, kita kena shoot dulu ah. Okay, so ada masalah sikit sebab time saya nak buat FPS tadi dia tak boleh ya nak feeding. Uh, lepas tu saya try check check check dan saya nampak bahagian uh, panggil apa T-piece ah, ni saya rasa tadi time saya ketuk-ketuk uh, Mac ni masuk tu kan dia dah cederakan ataupun dia dah patahkan yang ni nampak nampak tak ha, yang ni ni consider T-piece punya lubang tu lah so dia dah patah sekerat macam ni so dia tak boleh nak loading jadi so, tak boleh nak test FPS apapun saya rasa model ni macam banyak problem lah so saya nak test sekali lagi model ataupun unit baru yang ada di tangan saya di office kalau saya dah test memang uh, ada pelbagai masalah juga saya rasa giveaway ni uh, tidak akan diberikan lah. Takkanlah kita nak bagi model yang banyak problem kan. Tetapi kalau model ataupun unit ini sahaja yang banyak problem dan bukan model ini yang banyak problem. So kita akan teruskan dengan giveaway kita. Tetapi giveaway tu sepatutnya saya akan announcekan cara dia macam mana pada video ini. Tetapi disebabkan saya nak test dulu. So saya akan test terlebih dahulu dan kalau memang okey, saya buat satu video baru khas untuk giveaway 70,000 uh, subscriber yang ni dan bukan announce sekarang. Okay? So seperti yang anda nampak ada beberapa bugs ataupun bahagian-bahagian yang macam bukan macam lah yang berproblem lah yang dia punya charging tak tak nak henti tak nak henti sangat ah tengok tak jadi pula okey lepas tu selector dia kalau sebelah sini dia memang boleh save dia tak tembak dan kalau sebelah sini pula dia kadang-kadang dia lari dia tak save uh, Mac okay, ini yang masalah utama tapi saya dah dapat cara nak lockkan dia tadi so memang kena twin sikit tempat ni ya eh. okay, dia dah boleh lock cuma itulah saya dah patahkan yang ni belak dalam tu sebab sebelum mula-mula dalam review tadi saya dah ketuk-ketuk dia kuat sikit kan ok daripada um, apa dia punya performance tak boleh nampak sebab FPS tak dapat test tapi finishing dia consider okey lah. Finishing consider okey. Perasaan di tangan memang ada sebab 2 kilo berat. Cuma itulah dia punya problem banyaklah sikit dan dia ada free bag satu kan. So itulah dia punya features yang consider okey. Yang lain tak ada blow bag, tak ada Mac Prime. Hmm, macam dah ketinggalan zaman sikit lah sebab dah tak ada blow bag dengan Mac Prime kan. Tapi apapun consider Bolehlah kalau anda nak buat sekadar nak simpan sebagai collection kan sebab MK17 yang agak cantik memang kurang kurang ada di pasaran ya tapi kalau nak performance wise ataupun uh, nak sesuatu yang lebih durable ataupun yang lebih bagus model ni nampak macam bug dia banyak lah so saya akan buatkan keputusan dia ataupun saya akan test lagi 1-2 unit yang di pegangan saya kalau memang problem hampir sama je saya rasa bash ni memang fail lah dan kalau bukan saya rasa unit ni saja yang fail apapun tunggu update saya akan updatekan di community post kami lah sama ada unit ini yang ada problem ataupun bash yang saya ada tu problem ataupun memang model ini yang ada problem nantikan uh, community update so jangan lupa untuk uh, tekan button subscribe lah supaya anda tidak ketinggalan mana-mana upload pasal community post ke ataupun video upload daripada kami. Okey, kita jumpa lagi pada video yang akan datang dan saya berjanji uh, giveaway 70,000 tu pasti kita akan bagi sesuatu sama ada model ni ataupun model lain. Alright, kita jumpa lagi pada video akan datang. Saya Sean daripada Blaster Mania. Bye-bye!